Дай мне еще одну, дай, дай, дай мне еще одну, дай мне еще одну, дай, дай, дай мне еще одну. Сколько зим придется страдать, под снегом бежать, почувствовать. family showdown. That, that family showdown, family showdown. That, mm, family showdown, family showdown. Exato.